अभी मैं कामराज रोड पे सूरत रहूँगा सात आठ किलोमीटर डिस्टेंस है सिटी बस पकड़ के और सिटी सेंटर से फिर गुरुकुल नाम का एक नया प्लेस शूट करने के लिए जा रहा हूँ Gurukul Surat is a spiritual educational organization. Mostly आप यहाँ तीन चीज देख सकते हैं श्री स्वामीनारायण टेम्पल एक स्कूल और छात्रावास और सामाजिक संदेश देते हुए काफ़ी सारा स्टैचू और डिस्प्ले अभी टाइम है चार बजकर पाँच मिनट और मैं गुरुकुल में पहुँच गया हूँ आप सूरत आओगे और गुरुकुल नहीं देखोगे तो आप कुछ नहीं देखोगे इतना सुंदर प्लेस है आप देखिए ज़रा कितना सुंदर प्लेस है हनुमान जी का प्रतिमूर्ति है पूरा गुरुकुल में बहुत सारा पौराणिक महाभारत और हमारा जो आर्य समाज था उसी का प्रतिमूर्ति बनाया गया है बहुत सुंदर प्लेस है यार एक बार तो ज़रूर इसको देखना चाहिए स्वामीनारायण टेम्पल की अंदर की सजावट और आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है जो ओडिशा के कारीगर द्वारा बनाया गया है सामने जो देख रहे हैं वो छात्रावास है वहाँ एक हज़ार स्टूडेंट रहते हैं फ्री में खाना पीना करते हैं पढ़ाई करते हैं अंदर में ही है स्कूल स्कूल में पढ़ाई करते हैं स्कूल में आठ हज़ार बच्चे पढ़ते हैं ये एक हज़ार और बाहर से छः हज़ार बच्चे आते हैं बारहवीं तक तो पढ़ाई करते हैं बिल्कुल फ्री में और सरकार द्वारा निर्धारित सिलेबस को ही यहाँ फॉलो किया जाता है गुरुकुल एक्चुअली भगवान श्री स्वामीनारायण जी का मंदिर है और भगवान श्री स्वामीनारायण जी यूपी का अयोध्या के पास एक स्थान है पूछताछ किया तो अभी भूल गया वो नाम और वहीं पे उनका जन्म हुआ था और जब उनको अठारह साल हुआ तो यूपी छोड़ के गुजरात में आ गए और गुजरात में पचास साल तक वो रहे और पचास साल की उम्र में उनका देहांत तो हो गया और गुजरात में स्वामी नारायण जी संत के हिसाब से साधु संत के हिसाब से काफ़ी प्रसिद्धि थे और लोग उनको आज भी याद करते हैं और पूजा करते हैं एक्चुअली स्वामी नारायण जी का गुजरात में दस बारह मंदिर है लेकिन ये जो देख रहे हैं ये पहला और सबसे बढ़िया मंदिर है जो उनका वास करते थे और बाकी जो जगह में श्रद्धा में दस बारह मंदिर भी बनाया गया है लेकिन आप अगर आना चाहते गुरुकुल आइए और दर्शन कीजिए स्वामी जी का साढ़े तीन बजे से साढ़े छः बजे तक एक प्रदर्शनी होता है और प्रदर्शनी देखने के लिए आपको अपना जूता और सामान एक बैग में डालकर काउंटर में फी में जमा करना है और टोकन लेना है जाते वक्त टोकन दिख, दिखा के आप अपना सामान ले सकते हैं टिकट ले लिया हूँ साठ रुपये का टिकट है तीन से दस साल के लिए बच्चे के लिए पैंतीस रुपये का टिकट है और दस से बस के लिए साठ रुपये का टिकट है अभी मैं अंदर जा रहा हूँ आप सूरत आते हैं तो गुरुकुल ज़रूर आएगा बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और सुंदर जगह है अगर आप मेरे को पूछोगे कि पाँच में कितना नंबर दूंगा तो पाँच में से मैं सात नंबर दूंगा ज़्यादा दूंगा दो नंबर यार इतना बढ़िया जगह है कि दो चार घंटा तो कब गुजर जाता है मालूम नहीं पड़ता है बाहर का सीन देखने के लिए फ्री है आप बाहर में भी बहुत कुछ देख सकते हैं लेकिन साठ रुपया कुछ नहीं यार अंदर इतना मूर्तियाँ और इतना डिस्प्ले किया गया है कि हज़ार रुपया भी कम है साठ रुपया का एक टिकट ले लीजिए और अंदर जाके शो देखिए बहुत मज़ा आता है